Ja, hi Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Custom Rigs. Ähm, ja, heute melde ich mich zurück äh, mit einem kleinen Gewinnspiel und zwar anlässlich meiner 1111 Facebook-Likes oder Facebook-Follower. Äh, Abonnenten habe ich ein bisschen mehr dort, aber 1111 Likes, dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Und es gibt hier eine Kleinigkeit zu gewinnen und was das ist, das liegt genau so Leute, was könnt ihr eigentlich hier im Einzelnen gewinnen? Ja, es ist äh, ja, ziemlich cooles Zeug, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar einmal hier von außen komplettes Haus ausgebildet aus Snapback Cap, aus Hoodie und aus T-Shirt. Das Ganze könnt ihr dann in der geilen aus Tragetasche ja, ähm, nach Hause schleppen, wenn ihr es gewinnt. Und dann gibt es hier noch bereitgestellt von Noise Blogger, gibt es hier zwei Noise Blogger Black Silent Pro in 140 mm zu gewinnen zwei der begehrten E-Loops sind 120 mm Schwarz-Weiß. Ja, wie jeder, der die E-Loops kennt, weiß sie zu schätzen. Und äh, ja, wie könnt ihr das gewinnen? Das ist eine ganz einfache Sache. Teilt einfach hier meinen Beitrag mit dem Video, like, das, äh, like den Beitrag hier auf Facebook und jo, dann seid ihr schon dabei. Ähm, das Einzige ist, äh, das Gewinnspiel begrenzt sich auf Deutschland und benachbarte EU-Länder. Ich schreibe das Ganze auch nochmal in Englisch in die Beschreibung mit rein, beziehungsweise werde halt auch einen englischen Untertitel erstellen. Ich wollte euch mein Englisch heute mal ersparen. Das ist nicht <laughs> so besonders gut, wenn ich jetzt äh, Englisch rede. Äh, deswegen heute halt das Ganze mal auf Deutsch. Und ja, dann teilt, teilt den Beitrag fleißig, bleibt ihm, seid dabei beim Gewinnspiel. Ich wünsche euch viel Erfolg. Das Ganze läuft bis äh, 15. August, habe ich mir so gedacht, bis Mitte August. Und ich werde dann per Zufallsprinzip auswählen, wer denn hier die ganzen Sachen gewinnt. Also es werden drei Gewinner wird geben. Äh, ein Gewinner wird die beiden 140er Webseiten pro Gewinn, ein Gewinner wird die beiden 120er Cubes gewinnen und ein Gewinner wird natürlich das aus äh, Outfit hier gewinnen. Ähm, da wünsche ich euch äh, viel Erfolg und äh, ja, bleibt dran bei mir auf meiner Seite. Ähm, aktuell habe ich jetzt, äh, warte ich auf äh, meine Distribution Plate, die ist jetzt schon fertig gefräst. Dann werden noch meine beiden Acryl-Terminals für die Heatkiller, Heatkiller äh, GPU-Blöcke ähm, gefräst und das Ganze wird dann zusammen als Paket zu mir geschickt. Ja, wenn die, Sache hier, wenn die Sachen hier eintreffen, dann werde ich dazu auch ein kurzes Video machen und die Sachen mal so ein bisschen zeigen, weil gefrästes Zeug ja immer geil aussieht und das will ich euch nicht vorenthalten, bevor ich die ganze Sache dann verbaue. Ähm, ja, da bedanke ich mich hier, äh, dass ihr hier meine Seite verfolgt. Ich bedanke mich bei allen 1111 äh, Likern von meiner Page. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal so viel Likes hier habe. Ich glaube ich, letztes Jahr im August, im August, also schon im November noch 350 gehabt oder so. Äh, und das ist schon eine coole Sache. Ich freue mich äh, dass euch meine Arbeit so gefällt und hoffe auch, dass mein, meine zukünftigen Projekte bei euch gut ankommen. Ich habe da schon ein bisschen was im Kopf. Äh, muss jetzt aber erstmal eins fertig machen und widme mich dann der anderen Sache, die dann wahrscheinlich auch etwas länger dauert. Äh, ja, dann bis zum nächsten Mal hier auf Custom Breaks und viel Glück allen beim Gewinnspiel. Bis dann, ciao!